दोस्तों यह आदमी एक मिनी कार में अपने बच्चे को घुमा रहा होता है और तभी बीच रास्ते में आसमान से थौड़ का हथौड़ा गिरता है अब ये आदमी और बच्चा मिलकर उस हथौड़े को हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन हथौड़े को चार पांच लोग भी मिलकर नहीं हिला पाते हैं और तभी इस आदमी को गुस्सा आ जाती है और वो अपने लड़की के साथ अपने घर पर आ जाता है और थौर के हथौड़े को हटाने के लिए एक ऐसी चीज बनाने लगता है जिसको देखने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे लेकिन उससे पहले आपके लिए भी एक चैलेंज है अगर आप में दम है दोस्तों अगर आप भी इंडिया से हो तो कमेंट में जय हिंद लिख देना ये आदमी पूरे चार से पाँच दिन मेहनत करता है और एक छोटा पेंजर बना के तैयार कर देता है जो की देखने में काफी खतरनाक और औसम लगता है और अभी आदमी अपने बच्चे और पेंजर को लेकर उस हथौड़े के पास जाता है और अपने साथ उस हथौड़े को बड़े ही आराम से लेके आ जाता है